Als we het dus hebben over organisatieontwikkeling, dan hebben we het dus eigenlijk over de ontwikkeling van mensen in die organisatie. En dat werkt samen met elkaar. En als leidinggevende, als manager, als directeur of als managementteam heb je eigenlijk maar één ontzettend belangrijke knop waar je aan kan draaien. Zodat je medewerkers meegaan in de ontwikkeling van je bedrijf. En dat is de knop kernwaarden. Want de kernwaarden van de organisatie zijn natuurlijk rechtstreeks de norm van het individu in die organisatie. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. medewerkers ervaren dat niet altijd zo. Leidinggevenden vinden het ook nog vaak heel erg lastig. Maar dit is wel de enige knop waarin je medewerkers op gedragsniveau kan sturen in de organisatie. Als ik wil dat een medewerker iets gaat doen, zal ik toch eerst even moeten vertellen wat ik van hem verwacht. En dan het liefst zo concreet mogelijk. Dat hij ook snapt, dit is een handeling die ik moet verrichten, dat is een handeling die ik moet verrichten en dan worden we het eens. Dan doe ik wat er wordt verwacht.